सो फ्रेन्ड्स मेरो फाइनली पुरा उयो भइसकिसक्यो हो तर अझै पनि यिनीहरूले एउटा बेल्ट मेरो राखेको छ मेरो बेल्ट आउनु छ बेल्ट पनि लाग्दो रहेछ हो बेल्ट पर्खिरहेको छु कतिखेर आउँछ लाइनमा अरू सबै चेकअप भइसकिसक्यो लास्ट गएर फाइन बस्नु छ हो हेर्दा ल मेरो बेल्ट कतिखेर आउँछ सो फ्रेन्ड्स फाइनली मेरो बेल्ट आयो होइन मेरो बेल्ट यहाँनिर आइरहेको छ हो आ बेल्ट लगाउँदैछु सबैजना आफ्नो क्यारी गर्दैछ हो त्यसै छ हेरिहाल्नु हजुर फ्रेन्ड सबै चेकिँदै के हो एयरपोर्टभित्र पसिरहेको छु अब यहाँ चाहिँ अब मैले फेरि मेरो अब मेन गेट खोज्नुपर्ने छ कहाँनिर छ मेरो इन्डिगो फ्लाइट होइन कहाँबाट चाहिँ पिकअप हुँदैछ त्यो खोज्नुपर्ने छ त्यस खोजिन्छ जस विल्लो गरिदियो होइन सो एउटा म्यामलाई सोधेको सिधा जाके लेफ्ट लो भन्दैछ होइन अब गएर सिधै गएर लेफ्ट लिनुपर्ने होला हेर्दै गर्नु जाने हो सिधा हेर्दै जाउँ कस्तो के हुन्छ मजाको भ्यू छ हेरिहाल्नु यिनी सबै कुरो पाइन्छ बार पनि रहेछ हो एभ्रिथिङ एभाइलेबल सबै कुरो केकहरू लग्जरी मेन्टेन्स रिजोर्टहरू सबै कुरो दामी दामी छ तर हेभी कस्टली होला सायद म यहाँ सोद्धिनँ पनि बेसी अब माग्दिनँ पनि हो हेलो फ्रेन्ड्स म आफ्नो जग्गामा आइपुगेँ अब यहाँबाट मेरो फ्लाइट चल्न आँटेको छ जस जसमा अब यहाँ बसिरहेको छु होइन यहाँबाट मेरो कलिङ आउँछ जस्ट लुके लुके ओके तपाईँलाई म सबै कुरा छु बिस्तारमा है त ल सो फ्रेन्ड्स म चाहिँ अब यो इन्डिगो बसमा आइसकेको छु हो यो बसदेखि चाहिँ अब गोविन्द चढ्नु एयरपोर्टमा होइन हेरेकोस् कस्तो हुन्छ एयरपोर्टको बस हो दस दिन्छ अब गाइस मेरो अब यहाँ बसहरू दिँदैछौँ फ्लाइटको लागि अब इन्डिगो फ्लाइट छ पब्लिक धेरै छ nào ಹೆಲ್ನ ಕಳಸು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ लाइनमा खडा छु अब प्लेनमा चढ्न आँटेको अब हेरौँ प्लेनको कस्तो हुन्छ त फर्स्ट टाइम हो जाँदैछु होइन त्यो चाहिँ प्लेनको सिँढी रहेछ पुरा आवाज ए ए सोध्नुपर्छ कहाँ हो yes seat number seven F हो अब हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ फ्लाइट सुरु हुन आँटेको छ हुन आँटेको छ यो इन्डिगो अब होइन फ्लाइट हुन आँटेको छ मुम्बई टु बागडुग्रा महाराष्ट्रदेखि चाहिँ वेस्ट बेङ्गल अहिले त ब्रेक गइरहेको छ अब पछाडि पो गइरहेको छ नि यो लाइट त ब्रेक त्यो पो गइरहेको छ ब्याग पो गइरहेको छ ब्याग जाँदैछ ब्याग गरेर फेरि एघारमा हालेर अगाडि लाने होला यो भाइ यो भाइ हेर फ्लाइट उड्नुभन्दा उड्नुभन्दा पहिले सुति सुतिरहेको छ अब हो फ्लाइट उडेकै छैन अब सुन्नु भएको छैन जस्तो ट्रेन रोकिरहेको छ यो भइरहेको अब मस्त अनि हेरिरहेको छ के भएको होला अब उठ्दैछ फ्लाइट अब सट्ट लगाएर हेर्नु जाँदैछ सुरुहरू तपाईँलाई देखाउँदैछु म भ्यू यो चाहिँ एयरपोर्टको भ्यू हो जमिनको होइन अब हेरौँ कतिको उपरमा उठ्छ एयर इन्डिया अरू पनि प्लेन रोकिरहेको छ यहाँनिर टक्क लगाएर हाम्रो प्लेन पनि मजा जाँदैछु अब उड्दैछ एयरपोर्टको त्यस्तो हुँदो रहेछ फर्स्ट चाहिँ के के हो के के उडेछ अब सर लगाएर कतिखेर जमिन छोड्ने हो पनि त्यसपछि मजा आउँछ त होइन साथी हो जति मिनट भयो भने तपाईँलाई देखाउँछु म कति मिनटमा चाहिँ अब गुडेकोदेखि भिडियो कटाएको छु हो अहिलेसम्म जमिन छोडेको छैन यसले साढे तिन मिनटसम्म कुदे कुदेको छ यहाँदेखि चाहिँ उड्ने होला अब सर हेर्नु अब चाहिँ उडेको होला यहाँदेखि चाहिँ जमिन छोडेको होला है ओभर स्पिड ओभर स्पिड यहाँदेखि चाहिँ अब हेभी स्पिड भयो चार मिनट भएपछि ओभर स्पिड अब हात अलिदिरहेको छ 그냥 비슷히 싶은 노래 잘 아니지 어떻게 싶어 그때서 यहाँदेखि चाहिँ हेरौँ अब कसरी चाहिँ मुड्यो रहेछ मुड्यो छोड्यो जमिन छोड्यो ओ फक जमिन छोड्यो जमिन छोड्यो हेर्नु न दामी मजाको यार यति दामी छोड्दैछ हेर्नु हेर्नु उड्यो अब कहाँ उड्यो उड्यो अब हो हेर्नु न यस्तो पो देख्दैछ बिल्डिङ त आमा थाहै छैन लु ए यसरी पो उड्दो रहेछ हेर्नु न यस्तो कहिले देखेको थिइनँ हेर्नु न यस्तो रहेछ मुम्बईको सिन त फक यस्तो मान्छे त यस्तो पो रहेछ हेर्नु तपाईँलाई पुरा देखाउँछु ल दुई घन्टाको होला ट्राभलिङ हो आम्बो दिस सी समुद्र मेन यस्तो साह्रो त्यो हेर्नु लु आम्बो यो पुरा समुद्र यो पुरा समुद्र रहेछ अन्त यहाँदेखि उता केही देख्दैन त बादल मात्रै देख्दैछ त अन्त हेर ल हेर्नु लु पुरा बादलै म त कहाँ गयो कहाँ गयो नजदीक नहीं भूल खाली पकड़ा देख्दैछ खाली पकडा देख्दैछ केही न केही दिएको छैन केही दिएको छैन आधारमा देख्दै रहेछ हो हल्का उडेको जस्तै अब आउँदैछ अब एकछिनबाट फेरि डाक्टर पुगिहाल्यो केही छैन है तलको सिन चाहिँ के देख्दैन रहेछ निचेको चाहिँ बदरमाथिमा